Lisa adore la bonne cuisine et son délaise Magazine. Nous sommes venus à Mourcy pour découvrir pourquoi les raisins sans pépins de Ciruelo sont si délicieusement sucrés. Ici, les vignes dominent le paysage de la mer jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Le microclimat de la région est idéal pour ce raisin sensible. Les hivers sont froids, les étés chauds et il pleut très peu. Elles sont protégées avec des grands filets pour éviter qu'elles souffrent des violentes tempêtes et de la grêle qui touche parfois la région. Le raisin sans pépin est charnu, juteux et très doux. C'est un croisement astucieux entre différentes variétés réalisées par la famille derrière El Ciruelo. C'est Gregorio qui veille sur les cultures. En Espagne, il est connu pour être le spécialiste du raisin. Ces vignes sont soigneusement arrosées et taillées à la main de juillet à septembre. Les grappes sont directement emballées après la cueillette dans les nouveaux packaging Deleuze sans plastique. Le raisin sans pépins, c'est l'ingrédient parfait pour réaliser la recette de la grand-mère d'Elisa. Le poulet au raisin, un vrai classique. Retrouvez sa recette sur deleuze.be.